Welcome back to our channel! So, today kakain kami ng chocolate ni Ayesha ng Milka. Yan, ito, ito yung sa akin nakakain ng Milka. Then, this one is soy kay Ayesha naman. So, tara, kain na tayo! Kain na tayo! Bubuksan <laughs> ko muna yung kay Ayesha. Wow! Okay. Kaya tignan na natin. Meron siya. Yung melted chocolate kasi sa ba, diba, mura lang naman siya compare mo sa kaderi. Kaya masarap naman yung hinta. Masarap din yung lasa ng melted. Hindi naman sila naglalayo sa lasa ng kaderi. Wala eh. Ibaya eh, siya? Ibaya siya. Gamba. Mama, Mama. Matiis mo sa may net. Oh, ganito yung mahilig namin mag yung food trip. Kaya siya, ano, masarap? Oo, oh, di ba? Mama, eh. Nakatapat kasi request kami ay eh. Hi, hi, hi. Wow. Sarap? Sarap. Did you see them? The Dizzy Dusters. Were they monsters? Aliens? Ghosts? We saw them, but they were just little whirlwinds. I thought we could have a picnic, but those Dizzy Dusters picked up and pushed the train down. talaga, masarap din yung kabanding mo yung anak ko. Sa lahat ng bagay, na, ano, siguro pag lumaki anak ko, mas masarap siyang kabanding. Ito po, mama. Ito po, mama. Mama? <laughs> <laughs> na tayo. Bye-bye. That's it for today's video. See you again on my next video. Bye-bye. I don't wanna say anything Cause if I do, I might say the wrong words Oh no So keep my mouth